前两天我们讲了一期空气推腿啊，然后评论区底下有一点点争议啊。有一网友他提出了一段话，其实说的特别好。他说，搏击训练中，如果你出这个空气全推靶只是为了声音好，那不如让爱好者跑跑步。说训练中谁不是受伤中一步步走过来呢？其实他说的特别好啊，他有些含义呢，有些网友未必能理解。我今天想展开两个话题给你讲，包括底下评论区的朋友其实也聊的特别好。我先讲第一点啊，就是说关于受伤这个事儿，这个网友说很好，但是很多朋友也许有误区，受伤其实讲的是在一个非常好的训练体系下。 我们训练中，比如说大腿肌肉被踢伤，这是很快速恢复，而且让你腿变得更强壮的一种受伤。但是，老式训练也有一些朋友，他采用非常差的方法，比如说，他认为这是训练。 对着墙打，腾腾徒手打啊！我变得更强壮，流血了哈，我受伤了，哈哈，我变得成长了，这是错的，是愚蠢的。包括训练中说，哎，只要打实战不带护腿，这就是错的，对吧？很多人认为这才硬，模拟实战我们就要受伤流血，它才是实战，它才提升，这是错的。应该是完全安全的训练的情况下，我们做实战训练，然后保证你不受伤，你还能继续训练，这才是真正的概念。这件事其实我早年在国内一直在推广，回国之前到之后一直讲，很多朋友也开始在会的，也有很多这个行业推广人一起在推广的，特别好。第二点。 啊，就是说我们控制全台把的事儿啊，有朋友可能说，哎，你做了一个娘炮的产品，不是这样的，这是市场的需求。我回国之前、之后都在改变这个市场。你们看到的把分左右，中国慢慢在一几年之后有了十四盎司的全套，我跟你讲这件事，我觉得做了很大贡献。但是很多事儿是我们没有办法改变的事儿啊，包括你说爱好者踢，他说我就是踢着很疼，怎么办？那教练买了把说，哎呦，我拿你这个比较爷们儿的把扶把，那人退课，不好意思，把我得退还给你，这是一个非常现实的。国内的用户很多情况下。 跟外国用户还不一样，欧美用户就是泰拳是什么样，我们要练泰拳，我们不要改变泰拳。国内用户我们要改变泰拳， <laughs> 能理解吗？所以我们在摸爬滚打下，我们以前的靶子做的就是很有初心的啊，硬一些，爽一些。但是后来我们要迎合市场，所以我们也有定制化的一些产品。在今年的双十一，我们会推出一个迷你脚靶，它是非常非常硬汉类的啊，就是当你踢上去，你会感觉到。 哎，有点那种刺痛感，哎，但又带着那种兴奋感。其实训练你说是一个痛苦，吗？不是，往往是我踢着有感觉，嗯，有一点刺痛感，但是我越踢越想踢，他就喜欢，往往越疼他又想踢这种感觉，你能理解吗？他不是大多数人能接受，我相信也不会有什么销量的。但是这是为了情怀，我们会做，我们会给一类教练，包括很多教练，他很专业， <laughs> 但是他真的一天要上十二节课，你没有空气全对吧？你这课是没法上的，因为太累了，十二节课能想想什么状态吗？所以既要有迎合市场的产品。 我们又要有回归初心的产品，才能让有不同的梦想的朋友一起前行。